我们现在一个小时的时间哈，我们来谈一下，就是设计，好谈一下设计。呃，应该说是再谈设计啊，上一次有稍微谈一下，然后呢，这次我们再来谈一次设计。好，我们刚才讲说，哎，今年是我我们怎么我们自己定义啦，哈，自己叫做设计的元年哦，今年是设计的元年。 所以明年的话，设计会更蓬勃蓬勃发展。哦，那尤其呢，我们站在这个什么软体设计的这个这个这个这个时代哦，啊，我们呃，我们想说，哎，我们凭什么谈设计哦？ <laughs> 哦，我要凭什么才可以谈设计啊？好，设计一个很重要的条件就是什么？累积，哦，要累积什么？累积那个我们的一些基本的技术。 累积一些基本的架构，好，我们在谈这个累积之前呢，我们先谈什么叫不不能累积，什么叫不能累积，哦，不能累积什么？就是城市语言的断，就是资讯技术学习的黑洞。那黑洞在哪里？很恐怖，浪费掉我们不少城市设计人的生命。哦，我们举个例子，叫做 Fox Pro。 FoxPro 以前在刚开始出来的时候，哦，也是，哦，写写那个管理资系管理系统很快，然后又有报表，用 Table Model 的方式，Table m o d u l e 的方式来写程式，哦，都很好哦。哎，可是呢，就是现在有很有还有人在用吗？人家没有嘛，人 <laughs> 家没有嘛，FoxPro。哦，然后呢，还有还有第二个例子是什么？Flash，Flash。 所以大家知道啊， <laughs> 这就是，为我们我们我们在写程式，的时候，我花那么大的心力去学这个语言，那结果呢，它不能在其他的平台开发，那我花了这些时间，我我我我就白费了，我就浪费了我的生命。然后呢，有有一些就是有些就是有些人会去会觉得说，哎，我可能学这个语言，他哦我讲的很好啊，大家都来学学学学这个语言，然后一开始又有新的语言，哦来来来，又又要学新的语言，可是呢？ 在从中呢，但是当有一种方式是有一种有一种状况是这个语言我根本就就学了，但是我没有很深入去去应用它，结果就就其实根本没有学到什么东西。然后第二个是我学了很多，然后呢就被断掉了，哦，不再支援，那我那我的生命也是 dead，也是一样，就浪费在那里的。 哦，就是所以呢，这个资讯技术学习的黑洞，大家要要要要要，给大家一个那个注意啊，不要踩进去。 <laughs> 哦，所以这个我要讲什么呢？就是哦，学 Java 哦比最好， <laughs> 没有啦，因为 Java 它它虽然说它这这这几年来，就是说发展稍微有点慢一点点，然后呢，甚至有人比喻说 Java 是不是 c o b 抠博？ 我听到我听到说，我发现我发现其实我还蛮高兴的，因为 Cobol 到现在还是在在哪里，在银行的后端一样有在用 Cobol，好，所以所以它某一种程度它是到了一种成熟的阶段，哦，那所以所以它会稍微会慢一点点，哦，那但是呢，它没有 dead，那它是 ubiquitous，就是它已经是无所不在了，哦，所以大家放心哦，就是 Java 就是 Go。 够够了，好，好，然后呢，再来，就是要谈到累积。我们平时我么谈设计？哦，设计是什么？呃，哦，设计就是我们要第一个就是我我认为啦，我们提出三个，第一个就是观察人们的行为，好，观察人们的行为就是说，比如说，我好，我我我我写了这次城市。 然后呢，我们发现说，哎，人是怎么去使用它的？好，我们去观察说，哎，人人家是怎么去使用我们我们的城市的，所以，我们去累积，要累积这个什么观察，累积观察人们的行为，哦。然后第二个呢，要累积什么？累积我们的使用经验。哦，很多我们在做设计的时候，哦，我们其实想不到说奇怪，那为什么人家会做得出来？然后为什么我们做不出来？ 哦，我们就是只差了什么？差了使用的经验。哦，用怎么样的用会比较顺？怎么样的用会比较好用？然后呢，怎么样子的画面呢，让人家看起来比较舒服？好，这个都要经过测试，要经过累积。哦，所以呢，第三个要累积基础的技术。哦，也可以累积基础的技术。如果说对，就是。 这样子我才可以做什么？我才可以，呃，有一天哦，终于熬出头来，因为我我我累积的这一些基础的技术，我可以做什么？我可以谈设计，哦。所以呢，我这边就是说，可以给大家一个啊的一个 idea，就是说，如果说大家有兴趣的话。 我们可以建立哦，我自己的软体元件平台。哦，我觉得是在我们在学习过程当中呢，很少去做这样的事情。哦，像说我们现在累积出来的 Magic Run Type Platform，就说那个是我们自己的平台，我们最了解这个 Magic Run Type Platform 这个平台。啊，大家呢？你如果毕业之后什么东西？ 是可以支援你，在这个市场上面继续存活下去，支援你。如果说你现在是大二的话，你可能大二、大三、大四，哦，这三年的时间，然后大三的哦两年的时间，然后大大四的，也快毕业了，什么东西可以支援你？在你毕业的之后呢，继续让你在职场上面。 哦，像变形金刚一样，加上去之后呢，那个大炮就变大了，哦，镭射就出来了，哦，这个可以让我给他做一做做一个做一个那个的一个一个建议，就是哦，通用软体元件的平台。 哎，现现在那个调查一下，你觉得呃有兴趣建立这样子的平台的，请举手。 <laughs> 微笑是一又是是表达认同的意思吗？ <laughs> 哦，嗯，没关系，这个我会慢慢。 跟大家再来取得那个共识哦，我觉得这个还蛮有兴趣，的，蛮蛮有意思。哎，第二个问题，未来毕业之后会走资讯相关科技的，请举手。嗯， <laughs> 好。 资讯科系的话哦，可能大家免跑不掉哦。 <laughs> 虽然举手的是已经确定了，啊啊，没有举手的话，可能以后也跑不掉 <laughs> 哦。哦，这个也慢慢大家都知道。我我有些朋友啊，有些同学，在那个我我们那，在那个我们大学的过程当中，比较少像我这样子，会一直对这些技术做一些钻研。 那可是呢，他们到最后，他们还是，就是说，因为他资讯相关科系的嘛，哦，还是诶从事这方面的工作，好像还也是比较多一点，哦，所以呢，诶又回来了，哦，无，就是说诶，我们刚才讲的焦外，它简化了什么东西，然后呢？ 我们如果说有累积出来那个平台，好，它它有了它无了什么东西，好，就是它可以减少我们很多的开发的时间，这个是重点，哦，减少我们很多开发的时间。如果说我们有这样子的一个平台的话，有这样堆元件的一个平台的话，我们从大二、大三、大四，哦，都对这一个平台非常的了解，哦，那。 我可以减少什么自己？我是减少我的时间。好，减少我的时间之后呢，可以拿来做什么？哦，可以去思考，哦，可以去设计，可以去比别人更快的建构出一些好别人想不到的技术，或者是别人想不到的应用。 如果说我每一天就是在职场上面，我可能就朝九晚五，每天都被抓批验，被专案经理追着跑，我每天就只能写人事，那我就没办法去思考，就没办法去做设计。好，无是妙有，哦，有无了什么？然后呢，有了什么？给大家再去思考一下，哦，这个很重要，哦，将来大家怎么样跟人家不一样？ 就是在这个地方，好，要去思考一下。我是这样去形容啊，就是有那个 structure，它它本身就是它包含的是资料，然后呢，然后它这些资料有它的一个行为嘛，哦，然后有它的行为之后呢，它就会就是这两个合起来，哦，它就会变成就是一个新的概念。那这个概念是什么呢？这个概念就是就是物件的概念。 所以，这这个是我学我学习那个语言的一个一个一个一个过程啊。我就是说，哎，这个这个方式的话，这个 view 可以给大家做一个做一个参考。好，那我我呃，看一下。